Il cristallo Omega è corrotto dall'oscurità. Per lui siamo dei nemici. Procediamo con cautela. Sì, lo sappiamo. Gormiani, al riparo! schiva la roccia! Adoro questo gioco! Sequenza di disattivazione del cristallo iniziata! Wow, è davvero forte! È un vero campione di schiva la roccia! Lo ridurrà come un pezzo di slug! Sparite, sgradevoli intrusi! Questo cristallo mecha è dei Darkan adesso! I suoi poteri non sono destinati a te! Vogliamo scommetterci, guerriero? Onda oscura! Motak! Questi nuovi poteri sono incredibili! Grazie, Trek! Ora sparisci, Gred. Il cuore del regno non è il posto giusto per un Darkan. Si mangia la polvere, testa di pietra. Ah! il cristallo lo rende potentissimo! Drek, ora devi usare l'ultraconcentrazione! Non sono sicuro di riuscirci! Ricorda, amico, libera la mente! Tu non puoi battermi! Yeah. Mm. Gormiti!